Assalamualaikum apa kabar semua kembali lagi dengan channel itu Bungsu jangan lupa untuk selalu Lagi-lagi kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK kali ini giliran kepala daerah Lampung Utara Agung Ilmu Negara yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Minggu malam 6 Oktober 2019 KPK menangkap Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara dan menyegel ruang kerja Bupati serta sebuah mobil Fortuner juga turut disegel KPK Agung diamankan karena diduga terlibat tindak pidana suap terkait proyek di pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Bersama Agung, tim penindakan mengamankan enam orang lainnya, serta uang Rp 600 juta. Dengan ditangkapnya Agung Ilmu Mangku Negara, Bupati Lampung Utara pada minggu malam 6 Oktober 2019 ada kejadian yang unik di halaman kantor pemerintah daerah Lampung Utara warga masyarakat Lampung Utara menyembelih kambing sebagai ungkapan rasa syukur atas terjaring operasi tangkap tangan orang nomor satu di Lampung Utara itu oleh KPK. harapannya kepada KPK tidak ada lagi toleransi iya. terhadap yang namanya korupsi iya. tangkap terhadap koruptor usut selesai karena Lampung Utara sakitnya sudah terlalu lama apakah Waalaikumsalam terima kasih atas kunjungannya di channel kami dan demi berkembangnya channel ini kami mohon dukungannya kalian semuanya jangan lupa untuk subscribe like and share.